calle me conocen como el hip yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me yo. Ya saben quién, ya saben quién. Wow, en el caro soy yo. Mapsi, Quien más rapero que yo? Y ahora todos tienen fama, quieren lana, te reúno, te y yo